enquanto ia passar Por minha cabeça não passará Só, somente só Assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, somente só Assim vou lhe chamar, assim você vai ser Pode passar, pode passar. Ó, cabeção, saiu um corte. E quando eu corria assim eu ia me chamar. E quando eu ia marcar, me chamar. E quando eu ia matar sei quando me abaixa Por minha cabeça não passa. Só, os só a noite chamando, Assim você vai ver Só, só, somente só a noite chamando, Assim você vai ser Eu ia chamar Eu ia lhe chamar, não sou Eu ia lhe chamar, não sou Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que vive na rua eu amo, nunca mais para Ai, ai, saudade, não venha me matar all I got mentioned again. Love, love, love is the only way. Love. work is what it Remember the time went by. Listen to love through day. Remember mighty words. Mohammed and Jesus and Moses love. love Love, love is the only way. Love. iluminou Amanhã ficarei Jamaica Follow that Jamaica Follow that Jamaica Follow that Follow that Jamaica Mother, yeah, mother, mother se aproximou Não me África Uma voz iluminou A Jamaica Farol da Jamaica Farol da Jamaica Yeah.